السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا مسعود أهلا يا رشا مرحبا بكم مرحبا رشا أبغى أطلب منك طلب إيش تبغى يا بابا أنا أبغى إجازة إجازة ليش يا مسعود أبغى إجازة لفصل الربيع طيب الجو جميل وبديع والدنيا ربيع ممكن يا مسعود تاخذ إجازة شكرا عفوا قديش تبغى إجازة يا مسعود شهر شهر كامل أيوة الناس ياخذوا البريك يا مسعود أسبوع واحد أنا أبغى إجازة شهر عشان أنام مع كل أبناء جيلي أبناء جيلك كلهم حيناموا يا مسعود أيوة طيب يا سعود أوكي أنا موافقة إنك تاخذ إجازتك لمدة شهر شكرا عفوا عفوا مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا مسعود شو فلة كيف حالك؟ الحمد لله يا رشا رشا أنا كمان أبغى إجازة لمدة شهر إجازة شهر يا إيه، فلة ليش؟ عشان أستمتع بفصل الربيع okay ماشي يا فلة أنا موافقة إنك تاخذي إجازة شكرا يا رشا عفوا يا بطريقة فلة مع السلامة فلة bye حياتي إذا فلان مسعود راح ياخذوا إجازة لمدة شهر أنا كمان أخذ لي إجازة لمدة شهر واستمتع بفصل الربيع ومرحبا بكم وأهلا بكم في قناتي آه راح أقول لكم آه، أنا بقدم دروس لغة العربية وإن شاء الله آه راح أعطي لنفسي إجازة مدة شهر لأني شغالة من أول السنة وأنا والفريق حقوني طالبين إجازة فراح ناخذ إجازة بسيطة آه في خلال هذا ممكن تتابعوني على على الفيسبوك و my handle في ال social media حقتي أه، راح انزل بعض ال playlist للفيديوهات اللي حطيتها قبل كده وان شاء الله برجع لكم باذن الله في شهر مايو اللي هو شهر خمسة لكم اهلا وسهلا بكم if you like this video make sure that you like and subscribe and share my videos because I'm going to be back ان شاء الله فمان الله فمان الله مسعود فمان الله شكرا يا فل <laughs> مع السلامة اتفضلي يا مسعود كالعادة طلبات كل يوم طلبات تفضلي